te amo Não vou dizer que é sim Nem vou dizer que não é Também não vou dizer Se é por aprovado Contrariar a voz Que vai do coração Mas ter o teu sorriso É o que me dá prazer E ver você sorrir é o que me faz sonhar. E quando estou sozinho, tento entender. Mas se alguém pergunta, não sei explicar. Há muito tempo não te vejo, há muito tempo não te beijo. E é tão grande o meu desejo de te fazer feliz, feliz Mas quero o teu sorriso É o que me dá prazer E ver você sorrir É o que me faz sonhar E quando estou sozinho Tento entender, entender Mas se alguém pergunta Não sei explicar o amor buena, sin maldad, se malicia, tu amor. Sin maldad, sin Libertad, sin maldad, se malicia, tu amor. Dona o meu desejo Tanta fazer feliz, feliz Mas ter o teu sorriso É o que me dá prazer E ver você sorrir É o que me faz sonhar E quando estou sozinho Tento entender E se alguém pergunta Não sei explicar me dá prazer E ver você assim, sorrir é o que me faz sonhar E quando estou sozinho eu tento entender Se alguém pergunta não sei explicar O amor